محمود السلام عليك وعليكم السلام كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله طيب أين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟ أنا في البيت ما شاء الله أم لي خمس سنوات ما شاء الله حفظك الله وبارك الله فيك أين تدرس يا أخي؟ أدرس في المدرسة ما شاء الله طيب الآن سوف ندرس اللون الأبيض أبيض أبيض أبيض أب يا ضدات أبيض أب يا ضو أبيض أبيض بارك الله فيك وجه أبيض وجه وجه أبيض أها آه.